हेलो दोस्तों चलिए देखते हैं आज आधुनिक इतिहास चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन यह किसने कहा था इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार हो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं आंसर शो कराता हूँ जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था चार ऑप्शन दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक राजा राम मोहन राय जे ए ही एस लॉर्ड विलियम बेंटिन दोस्तों आंसर शो कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इक्कीस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था चार ऑप्शन दिए गए हैं आंसर शो कराते हैं लॉर्ड डलहौजी नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फाग कहा जाता है चार ऑप्शन दिए गए हैं चलिए आंसर शो कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से संधियों को काल क्रमानुसार रखिए अमृतसर की संधि बासिन की संधि श्री गप्पटम की संधि सालबाई की संधि आंसर शो कराते हैं four three two one next मधुरी तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला हिंदी का दिल दिल्ली का जनरल कौन था आंसर सो कराते हैं दोस्तों मलिक कपूर नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है वह है चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको आंसर शो कराता हूँ नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है आंसर शो कराता हूँ दोस्तों ए ओ ह्यूम नेक्स्ट उन्नीस सौ सोलह में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आंसर सुकराते हैं एनी बेसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सविन सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों चलिए आंसर शो कराते हैं Henry David Thoreau next question Gandhi ji से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था चार ऑप्शन दिए दिए गए हैं आंसर तो कराते हैं गोपाल कृष्ण गोखले नेक्स्ट भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था चार ऑप्शन दिए गए हैं आंसर शो कराता हूँ sir B N Rau next स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था आंसर शो कराता हूँ जे बी मावलंकर नेक्स्ट नामक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था आंसर सो कराता हूँ उन्नीस सौ तीस राइट को आंसर कलकत्ता विश्वविद्यालय किस क्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था आंसर सो कराता हूँ राइट आंसर वुड का dispatch next cabinet mission Bharat में किस वर्ष आया था आंसर सो कराता हूँ उन्नीस सौ छियालीस नेक्स्ट मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आंसर सब रहता हूँ नेक्स्ट भारत का पहला वायसराय था आंसर सो कराता हूँ लॉर्ड कैनिंग नेक्स्ट भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी चार ऑप्शन दिए गए हैं आंसर कराता हूँ लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आंसर शो तो कराता हूँ Shrimati Annie Besant thank you दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा थैंक यू